大家好，欢迎再次收看《运势大解密》，我是解签人精灵老师。今天要跟大家分享的是祝生娘娘灵签的第二首，让我们来看看第二首灵签的内文。久雨见初晴，云开见日新，金球逢大利，真送得光亨。 原则上，久雨见初晴。第一句代表的意思是，下了好久的雨，终于渐渐的停了，终于让我们看见久违的晴天。在这一个句子里面，神明要表达的有两层意思。第一层是女性的月经不堪协调，经血不止，经期不顺。 常常滴滴答答的。如果你的经期不准，那便无法准确的预估你的排卵日，又如何在对的日子行房，提升你的受孕率呢？第二层意识是指夫妻的感情有慢慢回温的迹象。毕竟我们说要怀孕，必须还是要多靠人和。八字没有一撇，又怎么能够成功呢？ 再来，我们看第二句“云开见日星”，它代表的是拨云见日，终于有了新的契机。在这边有三个方向，第一个方向是，如果你是本身子宫有粘连问题的朋友，那代表你的状况有所改善了。第二个是指，如果你已经在接受不孕症相关诊疗的朋友，那。 代表你的数据有所进展了。第三个代表的是，如果你正开始求子，你有明确的方向，你知道自己要用什么样的方式去努力。第三句“金求逢大力”，它意味的是，凡事我们都必须要经过努力才能够得到我们所想要的。因此，这个时候是很适合去做。 拜拜求子，参加求子法会，调整你的求子的元成功，又或者是多做一些可以为自己添福报的，比如说捐款给妇幼的相关单位，或者是幼福的相关单位。第四句，真送得光亨，它意味的是。 争讼一般代表的是争执，那在这边的话，针对求子的时候，它意味的是，不管是夫妻之间，又或者是在家庭里面，面对公婆的压力，这个时候已经不是去指责，到底是女方的肚皮不争气，而是应该是双方要去拨云见日的去了解一下。 到底问题症结点在哪里？如果两个人都检查过了，在生理上都是适合怀孕的，那我们再来去用第二层的方式，去看看两个人的八字里面先天格局里面是不是有子女运，还是子女的福运比较薄弱？如果有这样的问题， 我们可以在对的流年去求子，那比较不会那么的费力。一旦能够清楚的知道是天时还是生理的问题，那相对的夫妻也比较能够坦开心面对彼此，才能够得光亨。得光亨，它跟我们《周易》里面的水天虚这个卦是有所呼应的。水天虚卦。 它代表的是期待甘霖。一般拿到第二手签诗的朋友，原则上什么时候是比较有利于你的呢？如果你是在初一十五，或者是初二十六，尝试受孕，又或者是在这个时间求签。另外，这首签诗也比较利的月份是。 子月，也就是我们国历的十二月，以及申月，也就是国历的七月。好，接下来我们再来看一下第二首千诗的其他相关解约的部分。 这边我们会看到，针对婚姻的部分是吉的。那我们来看看，它针对其他项目、运势、花园以及我们胎序的部分，是有什么其他要注意的部分？这边可以看到，运势的部分自然受孕是中吉。 如果你是要尝试人工试管的朋友，老师会建议你缓一下。毕竟，不论你是做人工或是做试管、打针、吃药，这些对女方来讲都是很吃苦的一件事情；对男方来讲的话，也是蛮吃财力的。那目前这个迁师，它只代表的是我们的数据有进步，但是还没有到最理想的状况，所以缓一缓。 再进入疗程，或许成功率才能够提高一些。天时已临，地利是有的，人和需要去争取，需要去努力。所以，不妨也可以看看你目前是不是找到适合你的医生。福报在这个时候可以多值一些，也会为你的运势多加一些分数。 元辰宫里面的花虫，在这个时候是可以尝试去做调整了，也可以增加你的运势的分数。胎序的部分，针对男女的部分，求男是比较有利的，求女是一般般。如果你是首胎，那拿到这首千诗，恭喜你，相当得力；如果是次胎，则是平。 好，以上是针对祝生娘娘灵签第二首的相关解说。如果有不详尽的部分，欢迎大家加上老师上方的官方 LINE 的账号，老师会及时为你做解说。又或者你可以在下方做留言，老师看到的时候也会尽量尽快回复你。 再次谢谢大家的收看。如果希望收到老师进一步的开运偏方，请大家记得点阅老师的频道。